هو هو المعرض ده فعلا تكمله لمعرض قبل كده كان من تقريبا ست سنين كان في Townhouse كان اسمه Scape او مناظر وده تكمله للمعرض الاولاني بس هو آه، المعرض اللي فات ده كان عباره عن مجموعتين ده فيه يمكن اربع او خمس يعني مجاميع او sub series الحاله دي بقى لي فيها 8 سنين وسبب من اسباب المعرض ده انا كنت عايز اخلص منها ونخش في حاجه تانية يعني هو انا عموما بحب بس بحب السفر بسافر كتير وفي في كده الهروب من القاهره ويمكن الهروب من الواقع والحياه اليوميه اللي الواحد بيعيش فيها وبرضه الخروج الى حاله اخرى كده يعني هي في الحاله العامه هي كلها في اللاندسكيبس او المناظر الطبيعيه آه، زاد عليهم فكره الحركه فكره على الطريق آه، في بعض المجموعات اللي معروضه هنا المجموعه دي فيما عدا اللي هي بالعربيه دي آه، من مجموعه كنت بسميها عبقريه المكان فهم يعني في فيهم آه، فكره بنتسائل على ايه اللي احنا بنشوفه ده فيعني آه، مثلا ده طريق بيجي مره واحده بيقف يعني الطريق ده اساسا كان معمول ليه دي المفروض محميه طبيعيه المدرسه دي مثلا كل ما عندي قدامها اروح اصورها انه انا بالنسبه لي دي يعني شيء من الاعجاز يعني ناس في وسط الصحراء في مكان كتير جدا يبنوا مدرسه اربع ادوار على نفس موديل جميع المدارس اللي مبنيه في في, في على نطاق الجمهوريه وفي نفس الوقت برضه في كده حاجه جماليه غريبه او انا شايفها جماليه معرفش لو بتوصل للناس بس يعني مين اللي يروح يبني مدرسه اربع ادوار بالمسلح في وسط الصحراء طب ما يعني يعني ما فيش تناول اخر للموضوع يعني آه، برضه نفس الحاجه في دي مثلا ده يعني دي فكره فرعونيه جدا يعني احنا المعابد الفرعونيه اللي هم اللي بيسموهم البايلونز دي اما دي كلها يعني تعتبر بوابات فهو ده عمل البوابه او البوابه يعني او الشعار او البتاع قبل ما يبنوا اي حاجه في المكان ولغايه دلوقتي مش مبني حاجه زودوا حاجه كده عباسيه زياده اللي هو ايه فمطاس ميه في بتاعه الاقصر اللي هم في المدخل ودول على فكره يعني انالوج مش digital يعني معمولين بكاميرا قديمه دول المجموعه دي الفيوم في اوقات مختلفه فكره <laughs> الكتاب نظريا هتبقى زي travelogue او يعني على فكره السفر ويعني آه، في مصر المفروض هخش فيه text و ونظريا آه، نظريا زي ما بقول لك هتبقى مجموعه المناظر مع اللي هي مجموعه على الطريق اللي هي دي كل ده الاقصر البر الغربي طبعا ودي الجورنه ودي الحقيقه فيها شيء توثيقي شويه لان البيوت دي كلها اتزالت شالوهم تهدوا ناس كتير مثلا بتسالني انت يعني في في references ليك او حاجه كده فهو هو في references بس الحقيقه اغلبها مش من الفوتوغرافيا يعني بالذات المجاميع اللي هي فلودي من ال painting آه، لانه اساسا كنت برسم landscapes فانا جيت في في حته الفوتوغرافيا بتاعت ال landscapes او المناظر الطبيعيه دي عن طريق البينتنج آه، ويمكن اغلب ال references آه، بتاعتي او بالذات خالي اللي هو موريس فريد هو كان برضه abstract painter يعني من حته البينتنج وفي تاثير تاني من من السينما اكتر من الفوتوغرافي يعني مش ما عنديش direct reference في الفوتوغرافيا مع انه في شغل كتير طبعا معمول في الـ في, في ال landscape يعني